inzira y'ukuri mu gihe ca tiwatira tiwatira birasigura iki nk'uko twagiye tubibona ayandi mashengero yose yari afise ibyo asigura tiwatira ni igisagara kindi gikurikira perugamo ukurikije urukurikirane rwa bya bisagara bigize aziya ntoya ariko kandi nk'uko twamaze kubibona duca twumva yuko ari ari ikindi kiringo cya kane ishengero yagomba gucamo rya kirisiti mbere y'uko yesu kirisiti agaruka tubatira ni ikintu kidasobanutse neza ijambo tubatira bamwe bavuga ibi abandi biriya ariko kandi mu by'ukuri kino gihe ni igihe ishengero ryabayeho mu bihe bidasobanutse neza inyuma y'aho ubupapa bwari bumaze kwimikwa reka rero turabe icyo bibiriya yavuze mu majambo ya yesu yabwiwe abantu bagomba kubaho mu gihe catiwatira hariya mu gitabo c'ivyayishuriwe yohana ni mu gice cya kabiri duhereye ku murongo waho wa cumi n'umunani turaza gushikana ku murongo waho wa mirongo ibiri n'icyenda kandi wandikire mu marayika w'ishengero gituwatira turasoma tunyarutsa nawe utore bibiliya yawe kugira ngo dushobore kujyana kandi wandikire umumarayika w'ishengero gituwatira ati umwana w'imana ufise inyota zisa ufise inyonga zisa n'imbeya z'umuriro ibirenge byiwe bisa n'umuringa w'umwakaka aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa byawe n'urukundo rwawe n'ukwizera kwawe n'ingene ushitsa ibango ryawe n'ukwihangana kwawe kandi ko ibikorwa byawe byo hanyuma ngo areke ubusambanyi bwiwe ehe ndamutsinda ku buriri ehe ndamutsinda ku buriri ndarugikira abasambana nawe amarushwa menshi ntibatihana ibikorwa byiwe kandi n'abana biwe zo bicisha urupfu kandi amashengero yose azomenya yuko ari njyewe sesa sesa mu mishaha n'umutima kandi nzokwishura umuntu wese wo muri mwebwe ibihwanye n'ibyo mwakoze ariko mweho abasigaye mu bitiwatira abadafise iyo nyigisho mwese batamenye ibyo babandi bita iby'ibwina bya satani ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza atari uyu mwumira kuco muvise mugashitsa aho nzozira unesha akitondera ibikorwa byanje agashitsa ku iherezo nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga azoyaragiza inkoni y'icuma nk'uko ntamenagura inzabya kwibumba nk'uko nanjye nahawe na data kandi nzomuha ikinyenyeri cyo mu gaturuturu uri n'ugutwi niyumve icyo mwemu abwira amashengero izina ry'imana rihabwa icubahiro bagenzi ano majambo yabwiwe ishengero ry'ituwatira niyo majambo uno munsi tugiye kurabira hamwe na cyane cyane twihweze kino kiringo cya kane mu biringo birindwi ishengero rya kirisito ryaciyemo ubwa mbere rino shengero ryari ishengero ryaje rivuye mu gihe kigoye inyigisho z'ukuri zari zamaze guhindurwa mu gihe cy'ishengero rya perugamo nk'uko twabibonye umwami imana yabariye marayika kwandikira ishe yabariye yohana kwandikira umumarayika w'ishengero rya tiwatira ngo vicarius firideyi bisobanura ngo umusubirizi uri mu kibanza cy'umwami imana cy'umwana w'imana ku isi yesu yari karabarira abantu bose n'abamwaka ino gihe abibabwira yuko ari we mana nta gupapfa ari ubusubirizi bw'imana ntabwo ari ubusubirizi bw'umwana w'imana ku isi nibyo yesu kirisito yari karavuga ngaha aravuga ngo umwami imana ufise inyonga zisa n'imbeya z'umuriro ibirenge byiwe bisa n'umuringa w'umwaka karavuga ibi yesu yari karerekana umwami imana uwo ari we katandukanye n'ubwami bw'abantu yuko afise ibintu bimuranga bitandukanye n'iby'abantu yesu yari karavuga ko imana yayindi igororoka ya yindi yakaka ya yindi igendera mu mategeko n'abagendera mu bwami bwayo nabo nyine bagendera mu mategeko ba bandi bayiboka basigaye mu nzira y'ukuri yuko bagomba kugenda nkayo niwe agiye kuvuga bagenzi imbere y'uko wumviriza umuntu agiye kukubwira utegerezwa kubanza kumva uwo muntu uwo ari we kugira ngo ntumwitiranye ngo ndazi ibikorwa byawe n'urukundo rwawe n'ukwizera kwawe ninde ushize irango n'ukwihangana kwawe kandi ibikorwa byawe byo hanyuma biruta ibya mbere kuba byinshi rino shengero ryari ryaragiye mu muzimagiza kandi ryari ryarahawe inyigisho mbi yari yihereje guhindurwa mu gihe cy'urusengero rya perugamo ariko uko hagenda hahera igihe ibikorwa byayo byashishikara kuba byiza hari ibintu ngaha tworaba cyane kugira ngo dushobore gutahura ibyerekeye rino shengero tiwatira ubwa mbere nk'uko twabibonye rino zina tiwatira izina ridatahuritse neza ibyo byerekeza ku kuntu ibyarino shengero ridatahuritse neza bivuye ku mwami w'ababarubaro reka dushobore gutahura ibyerekeye uno muntu ubwa mbere ni umwami wese w'i roma yahama abakirisito utanguriye kuri nero ugashyitsa kuri ku mwami yasubiriwe na constantino ni kuvuga ngo igihe cy'ishengero rya simuruna ryarahuye n'ibibazo bikomeye nk'uko twabibonye uhereye ku mwami nero ukabandangiriza ku mwami yasubiriwe na Constantino kubera yuko Constantino ari yaciye akura ibyo guhamwa kw'abakirisito ni kuvuga ko bino bintu ni ibintu bikomeye cyane ariko kandi ishengero rya perugamo byarangiye mu mwaka w'amajana atanu na mirongo itatu n'umunani hama rino shengero rya tuwatira ryaciye ritangura aho nyene rirabandanya gushika mu mwaka y'igihumbi n'amajana indwi na mirongo itanu na gatanu yesu kristo yaramaze kugenda mw'ijuru reka tubanze turabe ibyerekeye igisagara c'ituwatira ubwa mbere igisagara c'ituwatira cari igisagara gisanzwe kiri muri rwa rukurikirane rw'amashengero ndwi kiwatira cyari gisagara rurangiranwa mu byo guhingura impuzu gihe cy'ishengero rya tiwatira niho hari ingoro y'uwo bitwa apolo kandi muri iyo ngoro hari hari umuhanuzi kazi maze uwo muhanuzi kazi abantu baramwubaha bakamutinya uno muhanuzi kazi aragereranywa kandi na Yezebeli mwibuke Yezebeli nawe yarinde hariya mu byahishwe yohana igice cyaho cya kabiri ku murongo wa mirongo ibiri niho wabivuga ariko mfite icyo ngunga yako yuko ukundira urya mugore yezeberi yigisha umuvugishwa n'imana akigisha akazi insabagurano banje iki kintu Imana yagayiye ishengero rya tuwatira umugore nk'uko tubizi asanzwe agereranya n'ishengero hamwe n'abami ba kabiri igice cy'icyenda ku murongo wa mirongo irindwi na kabiri abisirayeli barakwegewemwo n'uno mugore yezeberi maze amaze kubakwegera mu busambanyi no mu bibi bituma abisirayeli bahabwa ibihano n'imana bata imana maze bagahururumbira ubusambanyi naryo akaba ryari ishengero rya katolika rirongowe n'ubupapa i roma mwa kino gihe abakristo bari bagiraniwe cyane kubera iki uhereye ku mwami Constantino, yari yemeye kubatizwa akaba umukristo hari habonetse n'abandi bami bemera kwihana bakamukurikira nk'akarorero mu majana atanu n'umunani umwami yitwa Clovis umwami wa Franki yari yemeye kwifatanya n'abakirisito nawe arabatizwa mu mwaka w'amajyana indwi na mirongo itanu na rimwe umwami yitwa Pope w'umufaransa na wenyine yaratinze yemera gufata ingingo yo kubatizwa kubera rero abo bantu bose bari baje muri iryo shengero iryo shengero ryari rigiraniwe ni kuvuga ngo ishengero katolika riyobowe n'umupapa ryari rifite ingufu cyane mu bya politiki ryari rikomeye cyane ryakoresha ingufu zidasanzwe kandi ryari ko riragira agahamo kugeza n'aho abakirisitu batifarikarije nabo bashishikara gusubira inyuma bagasanga bariko baragendera ku nyigisho z'ubupapa byari zamaze gupfundapfunda bari bafise ubunebwe bwo gusoma bibiliya bari babyirengagije bagaca bisanga mu itiro ry'iby'ukwizera batabizi uku niko byari bimeze mu gihe cy'ishengero rya tiwatira imana yaratangarije abantu bose bari batuye ku isi yuko bafise uburenganzira bwo kwihana mbere n'abantu bo mwa kino gihe nabo nyene nabo nyene bahabwa amahirwe yo kwihana hari ibintu tubona bihambaye cyane n'iryasezeranye ishengero ry'iperugamo kuronka yesu no kubana nawe ni itunga ataca umuntu yorigereranya ko kugenzi imana iraguhamagarira uno munsi kwakira yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ikintu kimwe abantu b'ikiwatira bahamagarirwa nicyo udafise yesu ntacu urico ufise yesu ufise byose yesu yitegure guhindura ubugingo bwawe yiteguriye guhindura ubugingo bwanje yesu arifuza yuko umutandukanya n'abandi yesu arifuza yuko umwishikira kuri we ukamubwira ibyaha byawe maze akakubabarira yiteguriye kuguha izina rishasha nk'uko twamaze kuyibona mu byigwa biherutse maze abe umwami wawe aba ari wakuyobora mbega mugenzi nawe uno munsi uhamagarirwa iki ikintu kimwe uhamagarirwa ni kumwakira no kumwiyegurira ukamukunda ugafata ingingo yo kwitondera amategeko yiwe ukaba mu nzira y'ukuri abari mu nzira y'ukuri ibibaranga ni kumvira imana ntabwo bahugumbwa bafise uburinzi buhambaye kandi barifatanije n'ishengero ryasigaye mu kubatizwa mugenzi fata ingingo wiyegurire yesu kirisito bicirwa uno munsi ntakire ijambo ry'imana